ay téel sa bopp téel say ñoñ ñu bàyyi di saaga nit ñi ak di xas nit ñi ndax Cheikh Abdou Bara Dolly lii mu ko def nii ànduñu ci kàddu yi ndax nun la ñu mës a wax mooy politique du dugg ci vie privée jàmbur politique du saaga jàmbur politique du xas jàmbur rëcc rëcc nag mun na am ci ku ne waaye ñii saaga te ànd ak Macky Sall ci saaga yu gën a bon téeméeri junni yoon ñi ngi fii di dox suba ngoon te justice du leen woo police du leen du leen du leen déglu loolu nag mooy andi injustice ci réew mi ñaareel bi dans la forme li ñu def Cheikh Cheikh Bara Cheikh Abdou Bara Dolly teguñu ko fenn parce que loi bi dafa ne député bu nekk en cours de mandat mënuñu ko jàpp lu dul su dee dafa def flagrant délit wala mu def li muy def ba pare di daw ñu jàpp ko ci jamono ji muy daw te bu boobaa bu amee en flagrant délit donc nga ko mën a juger mais jàpp ko ne flagrant délit la def daa dem ba ci biir procureur ne instruction la ñuy def détournement de procédure la lii lañ ma bëggoon def février 2021 lii lañ ma bëggoon def man lànk ne duñ ma ko def nag looloo andi li xew euh, euh, février ba mars 2021 Moustapha Niass bu doon président de l'Assemblée nationale bu baax moom mooy dem jële ji Cheikh Abdou Bara Dolly parce que dañoo xotti worma Assemblée nationale rien que pour régler des comptes ak jàpp ni bu ñu téye Cheikh Abdou Bara Dolly dina wàññi dara si suñu campagne ci Mbàkke waaye nax na seen bopp bu soobee kii bind Mbàkke ci nii wala ci nële daan ko gañe cuuraayu dem yu ba léegi nee nañu dellu si nañu léegi ci MFDC nee nañ dañoo jàpp ay rebelle MFDC xam nga li gën a bon ci waa APR mooy mag yoo xam ne dañuy xëy ngeen jégal mu ci kàddu